Сейчас делаем дома аквапринт. Активатор. Детальку мы подготовили. Это крышечка телефона. Просто белая. Пленочка у нас будет вот такая вот. Музычку мы тоже подготовили. Температура 29 градусов. Перепускаем пленочку, засекаем время 2 минутки для того, чтобы она у нас растворила желатиновую основу. После чего наносим активатор. Все, пленочку положили. Засекаем таймер. Пленочка мочится ничего страшного. Это она Можно, конечно, если есть желание, аккуратненько пальчиком подтянуть, чтобы не было складочек. Но чаще всего при нанесении активатора все это разглаживается. Поэтому можно особо не заморачиваться. Аккуратнее смотрим, наблюдаем. Из этих складочек может образоваться что-то наподобие пузыря. пока так. не должно быть никакой грязи, из всего подобного. Так, время у нас прошла минута. Не надо меня снимать. <laughs> Да, вот время у нас засечено. В принципе, вот мы видим, как пленочка потихонечку разглаживается. То есть, вот видите, то, что я вот пытался поправить, привело как раз к обратному эффекту. Эти складочки, они слиплись думаю, сейчас ее разлепить, но если не получится, просто будем погружать так, чтобы она у нас ее не задела. Но я думаю, активатор все равно это растянет. Так, ну вот почти разгладила. Еще чуть-чуть ждем. пленочка номер точно сейчас не помню, надо посмотреть. Пришла она у меня в пробном наборе, который я выиграл на Fusion Technologies. База белое облако, будет глянцевый лак. В фирме Мой Hell. В принципе, 2 минуты прошло. Переносим. Ванной делайте это все аккуратно, потому что запах безумно ядовитый. Просто снимает сейчас жена, не знаю, как она на это все среагирует. 20 секунд для того, чтобы активатор начал действовать. И будем погружать. Вот мы видим, как раз таки появились у нас пузырьки и немножко рисунок поплыл. Так, аккуратно. Начинаем. нас получилось. Рекомендую сразу не замывать, дать постоять минут 15, чтобы пленочка с активатором взаимодействовала с базой. После этого тепленькой водичкой промываем и наносим лак. Остальное я, наверное, покажу фотографиями. Все, до свидания. Подписывайтесь.